Музыканты, мы люди творческие, нам не до политических вещей. Ну як, Вот. ну ви ж громадяни України. Да, политичные. У нас концерт на днях, вы знаете, нам сейчас как немного не до этого. типа. Не буде України, не буде концертів. Треба Не вирішувати. в Украине тогда. Ви знаєте ситуацію, яка з цими дебатами? Я не из Киева, я не знаю. Ну, З України? Нет, А звідки? из Москвы. Та ви що? Да. Скажіть, це правда, що у вас в Москві топлять за Зеленського? А ти як думаєш, будуть дебати? Я не знаю, я не знаю нічого. коротше. Вибачте, скажете Україні, коли вона буде в дупі. Це наскільки велика вірогідність того, що дебати таки відбудуться? Ну я думаю, що відбудеться, якщо два кандидати сказали, що готові спілкуватися. Буде так, як з аналізами. Один буде в одному місці, а другий в іншому місці. Та, звісно, відбудеться. Да. Я б пішов би подивився. Е, Сподіваюся, що так. Дуже чекаю, щоб почути вже якусь остаточну думку. Тому що зараз я бачу по телевізору тільки те, що вони плюються одне в одного. Я думаю, этого ждет вся страна. Ага. Вот. Думаєте, дебати потрібні? Я думаю, да. Две сильные личности, в которых судьба страны должны таки пообщаться. Проблема в чем э, в стране? Что правящие органы и все политики, они не общаются с людьми, они не рассказывают, почему они делают те или иные реформы. Ну и, конечно же, неправильно воспринимается вся политика. З них толку то дійсно, щоб собачитися, так один одного поливати, де що воно потрібно. Зеленський це кіт в мішку, тому люди хочуть почути просто, що він запропонує. Словам Порошенка ніхто не вірить, мені так здається. А Зеленський чи він е, фахово може керувати країною, ми теж не розуміємо. І людина, яка сьогодні йде молода нова, да, ну їй не треба нічого розказувати, їй треба працювати. Тому що багато сьогодні, які хочуть, вміють, знають, а не діють. І буде діяти, буде все добре. Що має відбутися такого, щоб електорат одного чи іншого кандидата переметнувся таки після цих дебатів? Зеленський має повністю провалитися, просто вийти і сказати, що я слабий. Тоді люди змінять свою точку зору і, можливо, перейдуть до Порошенка. Але цього не станеться, буде готуватися так само, як Янукович у 2004-му. Я думаю, люди, які зробили свій вибір в першому турі, і вони остануться при своєму мненні, в тому числі і я. Я думаю, похибка невелика буде мало, маловірогідно. Маловірогідно. Що виборці Зеленського вони не підуть до Порошенка. Ні. Я думаю, ті, що голосували за других кандидатів, я думаю, більше туди перейдуть. Я думаю, ситуація вже змінюється е, порівняно з першим туром і не в- на користь Володимира Зеленського. Да Люди уже сделали выбор для себя. Дебаты просто показывают логику мышления человека, который будет потом руководить. Ні, ні, результати не зміняться тільки тому, що зараз всі голосують не за кого-то, а проти. Чого саме цього року на цих виборах так форсять тему дебатів? Порошенко хоче в цих дебатах показати просто некомпетентність Зеленського Зеленського в окремих питаннях. Навірно, як останній шанс. Тому що сам кандидат, е, видно, відчуває за собою слабину і уникає цих дебатів. Або боїться щось сказати, або не хоче казати правду. У 2014 році, коли е, наш гарант, діючий президент, також відмовився від дебатів, і тоді його ніхто за це не цькував. Він же тоді е, визначено щось е, сказав, і ми йому всю його каденцію згадуємо і, грубо кажучи, тикаємо носом. А Володимир Зеленський нам показують тільки слугу народу. Зараз стільки інформації навколо цих виборів, що люди стомлюються читати. Стільки це дискредитували це все, що ніхто нічому не вірить. На жаль, на жаль.